Rafa Geek 2013, bienvenidos. Si tomamos un poco de maicena y le colocamos fuego, podemos ver que la maicena no es inflamable. Solamente la maicena se quema y ya. Bueno, lo que haremos será tomar un poco de maicena en una de nuestras manos. continuación vamos a prender un papel, a, ponerle fuego, a prenderle fuego. Para esto le puse antes un poco de alcohol. Voy a tomar una posición segura donde sepa que no voy a lastimar a nadie ni voy a quemar nada importante. Y... Bueno, veámoslo de nuevo en cámara lenta. Hagámoslo de nuevo, entonces tomamos más harina, papel, lo volvemos a prender porque se me apagó ahorita. <laughs> a ver. Y vamos a ver, uno, dos, tres. Ay, no salió tan bien como esperaba, pero vamos a intentarlo una vez más, a ver. Voy a tomar un poco de harina, me la coloco en la mano y vamos a ver cómo sale esta vez. Vamos, uno, dos, ¡wow! ¡Qué bonita! Esto merece una repetición. Vamos a intentar una vez más. A ver, vamos a tomar un poco de harina. Me voy a poner en posición. Y... Uno, dos y... ¡Ay, qué lástima! No salió como esperaba. Bueno, muchachos, voy a intentarlo la última vez. A ver, vamos. Me pongo en posición. Vamos, a ver. Esta es la última. Uno, dos y... Tres. Ah. Tampoco salió tan bien como esperábamos, pero bueno. Si les gustó el video, dejen un comentario explicando por qué piensan que ocurre este fenómeno con la maicena. Y si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo en sus redes sociales como Twitter, Facebook o lo que quieran. Muchas gracias por ver este video, espero que tengan un feliz día.